Sa panahon ngayon, ang tanong, paano na ang beauty kung ang mask is a must? Tara na, samahan niyo ako at makiuso sa pag-beauty shop. Hello dyan sa aking mga ka-vibes. Welcome to my channel. Kung kayo man ay mga mapanghusga, huwag kayong mag-alala dahil dito sa aking channel, kayo ang bida. The Maybelline Push Up Angel Mascara ay nakakatulong to enhance thin and short eyelashes. Ito ay recommended para sa mga contact lens wearer and those with sensitive eyes dahil sa hypoallergenic and waterproof formula nito. Meron din itong curved tip brush to make it fuller and longer effect. Ngunit ayon sa goodhousekeeping.com, may mga mali pala tayong ginagawa sa paggamit ng ating eye mascara. Una nito, you don't customize your look. It's better to put more coat on the inner part of your eyes. Since my eyes are a little bit looking close together, kaya I concentrate much sa outer edges to make them look wider apart at mababawasan ang pagka-squint nito. So I prefer classic and clump-free technique. your mom. Number two mistake, you don't know how to take it off. Before you go to sleep, get rid of your mascara to avoid clogging pores. Since itong Maybelline ay waterproof, mahirap siyang tanggalin by washing with water alone. Use eye makeup remover to take off every last trace. That's, that's the plan? That's the plan. How are you gonna? I have no idea. Lean my back. Kaya naman, it's judgment time na. Makikita nyo ba aling banda ng mata ko ang my mascara? Comment down below and you get a 15 pesos load for the first 3 commenters. Bye for now and please subscribe.